ನಾವು ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರಿಂದ ವಾರ್ಡಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಬಿಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಂತ ಆ ಪೈಪುಗಳು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪೈಪುಗಳು ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಟೆಂಪೋಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ನು ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಅಂದಿದ್ರು ಹೋಗಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ರಜಾಕ್ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಅರ್ಪಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ನು ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಥರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಲ್ಮ್ಯಾನ್ದು ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾಡ್ತದಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ವಾಲ್ಮೆನ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜನ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮುನ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬೀಡಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತನೇ ಮೂರು ವಾರ್ಡಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪೈಪ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ನೋಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕ್ರಾಫ್ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರು ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಚಾಚು ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿರೋದು